Здравствуйте, мои дорогие друзья и подписчики! Я рада вас приветствовать на моем канале. Хочу поделиться идеей оформления свадебных бокалов. Итак, берем монтажную пленку и отделяем часть, которым будем окрашивать, чуть выше середины бокала. Обезжириваем поверхность при помощи жидкости для снятия лака. Наносим небольшое количество краски на губку. Я использую краску Hobby Deluxe, цвет слоновая гвоздь. И окрашиваем наш бокал несколько слоев. Чтобы слои быстрее просушились, воспользуйтесь феном. Чтобы получился такой красивый равномерный цвет, я покрыла в три слоя. Теперь нужно закрепить акриловую краску любым акриловым лаком. Я использую акриловый лак фирмы Декола глянцевый. Покрываем при помощи обычной кисточки. Лак подсох, можно убирать монтажную пленку. Для изготовления розочек я взяла два цвета полимерной глины, цвет белый и, естественно, бирюзовый. Белый нам нужен для создания более нежных оттенков бирюзового цвета. Итак, смешиваем. Берем небольшой кусочек белой полимерной глины и маленький-маленький кусочек цвета бирюзы. И смешиваем эти два оттенка. Получается вот такой вот нежно-нежно-бирюзовый оттенок. Теперь мы берем от этого кусочка, отрываем еще кусочек и еще добавляем белого цвета, чтобы получить еще более нежный оттенок бирюзы. Теперь берем более темный оттенок, делаем серединку нашей розочки разминаем большой кусочек и скручиваем. Разминаем еще один маленький кусочек из более темной глины. Делаем лепесточек к нашему бутончику. И еще один. Закрепляем. И теперь из более нежного цвета делаем три лепесточка точно так же по кругу. И ну, последний лепесток закрепляем, поправляем. Получается вот такая вот очень нежная розочка. Лишнее аккуратно подрезаем ножом, либо ножницами. Для оформления одного бокала нам понадобится 4 такие розочки. Также нам еще понадобятся и бутончики. Для бутончиков я взяла белую полимерную глину и нежно-бирюзовую. Нежно-бирюзовая у нас будет в середине. Мы ее разминаем и формируем небольшой своеобразный бутончик. Заворачиваем с двух сторон и внизу подкручиваем. Из белой полимерной глины делаем листик и заворачиваем наш бутончик. тоже подкручиваем. Получился вот такой вот стилизованный бирюзовый бутон. Для декора одного бокала нам понадобится 6 таких бутончиков. Также мы в декоре будем использовать листики. Листики белого цвета и листики тоже нежно-бирюзового. Берем небольшой кусочек белой глины, разминаем и формируем листик. Немножко утончаем вверху и заворачиваем внизу. Получается вот такой стилизованный листик. Делаем такие листики разного размера, из голубой глины и из белой. Отправляем все в разогретую духовку до 130 градусов, примерно на 7 минут. Ну вот, цветочки готовы, бокал тоже готов. Осталось только составить композицию на нашем бокале. Для начала я воспользуюсь хлопковым кружевом и задекорирую место соединения краски и самого бокала. Замеряем нужное количество, отрезаем и приклеиваем на клей момент кристалл, либо титан. Промазываем клеем и приклеиваем на наш бокал. саму композицию на бокале будем приклеивать прямо на место соединения кружева. Так мы скроем наш вот этот некрасивый стык. Приклеивать буду я на горячий пистолет. Промазываем розочку клеем. Приклеиваем. Вторую розочку промазываем. И приклеиваем. То есть в серединке у нас получается три розочки приклеиваем третью розочку таким вот треугольничком. Далее добавляем наши бутончики. Два бутончика у нас пойдут наверх между розочками, а два бутончика пойдут вниз. Вот таким вот образом. Тоже приклеиваем на горячий пистолет. Старайтесь, чтобы клей касался кружева. Так будут ваши цветочки лучше держаться. Прячем бутончики под розочки. Теперь мы будем подклеивать листики. Смотрите, если вы хотите, чтобы листики у вас были на стекле, то горячий пистолет на стекле не держится. Воспользуйтесь секундным клеем. Я буду приклеивать листики на акриловую краску и на кружево, поэтому воспользуюсь клеем горячий пистолет. Наношу немножко клея и подклеиваю между розочками. Теперь мы приклеим бусинки и стразинки. Я буду приклеивать их на клей титан. Можно воспользоваться клеем момент кристалл. Горячим пистолетом приклеивать не очень удобно а такие мелкие детали. Можно воспользоваться маленькой палочкой для удобства нанесения клея, спичкой либо зубочисткой. Вообще сочетание цвета слоновой кости и бирюзы смотрится очень нежно и красиво. Не знаю, как вам, а мне такое сочетание цветов очень приятно глазу. Ну вот, я приклеила бусинки и стразики. Теперь я воспользуюсь контуром белым для стекла по керамике и добавлю легких завитков. Завитки я добавлю немножко наискосок, чтобы подчеркнуть рисунок. итоге получается такая вот композиция. Теперь можно переходить на ножку бокала. На ножку бокала мы приклеиваем нашу розочку оставшуюся. Клеить я буду на горячий пистолет. Вместо горячего пистолета можно использовать клей титан или момент кристалл. Приклею розочку, добавлю к нашей розочке два бутончика. Старайтесь приклеивать бутончики так, чтобы они были у вас немножко на разном уровне. И клеиваем. Добавляем тоже листики. Здесь уже добавляйте по вашему усмотрению. Мне кажется, в любом случае будет смотреться красиво. Теперь добавляем тоже бусинок и стразинок. И при помощи контура тоже добавляем завитки. В итоге у меня получился вот такой вот довольно-таки яркий, нежный, торжественный свадебный бокал. Друзья, надеюсь, мой мастер-класс был для вас полезен. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поделиться с друзьями. Возможно, это видео тоже окажется для кого-то полезным и интересным. Всем спасибо. До новых встреч!